İhtilafa düştük diyen muhtelif adamların sözlerine kulak asmayın. Çünkü onlar Allah'ın kitabın hak üzere olduğunun farkında değiller. Unutmayın, hakkı bilen ihtilaf etmez. Muhabbet eder. Sağa sola dilleri sarkmış köpekler gibi değillerdir. Ümmetin derdiyle dertlenmişlerdir. Derdi kelam olanın ihtilafı kalem kadar gerçektir. Derdi meram olanın muhabbeti mürekkep kadar işlemektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Bir şeyin hakkaniyetinin kendisiyle beraber anılıyor olması, içindeki hikmetin bir görevli tarafından beyan edildiğine büyük delildir. Hak varsa hukuk vardır. Hukuk varsa bunu beyan eden birisi vardır. Yani hakkın beyanı hak ile mümkündür. Polisin, savcının, hakimin olmadığı bir adaletten kim bahsedebilir? İşte ayet-i kerime tam olarak buna işaret etmektedir. Örneğin biz bilmeyiz yemeğin hikmetini. Yeriz, beğeniriz. Anne söyler içindekileri. Çocukların ihtiyaçlarınca sebzeler, baharatlar eklediğini. Biz yiyeniz. Anne yedirendir. O peygamber ki bu yönüyle ümmeti Muhammed'e anneden daha şefkatli ve merhametlidir. İlla ki delil arıyorsan kitabın hak olduğunu bizlere söyleyen, yaşamak için hakkımızı bizlere beyan eden Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam değil midir? Allah'ın tek olduğunu, diri olduğunu, varlık için kelime-i tevhidin şart olduğunu o söylememiş midir? Peygamber aleyhisselama bizim elimizde de bir kitap var. Bizler de bu kitaplara iman etmişiz diyen Hristiyanlar, Yahudiler ve daha pek çok diğer dinin müntesipleri olmuştur. Allah Resulü'nün karşısında geçip bizim de peygamberimiz var demişlerdir. Müşrikler bir kitapları olmasalar dahi atalarından kalan sözlü bir dine tabiydiler. Atalarının dinine sarılarak İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme savaş açmışlardı. Ancak hiçbirisi hak değildi. Hatta Kur'an-ı Kerim onları batıl olarak ilan etti. Yolunuz yanlış, siz tevhid üzere değilsiniz. Doğru yol ve tek din ancak İslam'dır dedi. Zira onlar peygamberlerinin sözlerini kendi dünyevi istek ve arzularıyla değiştirmişlerdi. Öyleyse ayeti kerimede beyan edilen hak sünnet-i Muhammedi'dir. Burada ihtilafa düşenler hem haktan uzaklaşmışlar, hem ayrılmışlar, hem de ayrılıkçı olarak karşımıza çıkmışlardır. Bugün bir bakıyorsunuz ki karşımıza çıkıp sünnet bu değil, bu doğru, bu yanlış, bu eksik, kitaba göre yanlış, bize göre doğru diyenler her birisinin varlığı ve ihtilafı gayet karşımızda açık seçik değil mi? İhtilafın varlığı sünnet-i seniyeden çıkmıyor mu? Çünkü onlar hakkı reddediyorlar. Bütün reddiyelerini sünnet-i seniye ve ehli beyte karşı yapıyorlar. İşin garibi Cenab-ı Hakk'ın reddiyesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varlığının reddiyesiyle başlar. Onun varlığı sözleriyle kaim olan ehli beyt ile daimdir. Kaim ve daim olan yolda eksik bir hayat biçiminde olmak ve o eksikliğin farkında olamamak ihtilafı doğurur. İşin hakikati Şayet bir yerde muhtelif adamların ihtilaf dolu sözlerini duyarsanız onlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorun. Bilin ki onlar Allah Resulü'nü hiç tanımadılar. Onu gayet normal, basit bir insan olarak gördüler. İhtilafı körüklediler, ayrılığa hizmet ettiler. Kur'an'ı merkeze aldık dediler. Hadisleri reddettiler. Bizse tevhid ocağıyız. Tevhid ocağının başında şeriatı Kur'aniye, sünneti i Muhammediye ve ehlibeyt sevgisiyle bir ve beraberiz. Hadi kalın sağlıcak.